ekintu ekyo ekigambo kyokwogera mu kisenge ngaomusajja akukutteko wali kijja mu firingi n'okiwulira noba okifuna tubyogera tugeze oyinza okubeera nga munno waakuliko oba nga akulimu n'atandika okubeera ngaofiiringa nomuga nedda oba okifuna <laughs> olaba osobola okubeera gwomukazi nga gwomukazi nga muli mu kisenge mm -hmm.

buli woobeera nga oyogeramu in and out oba ekifo naye nga otambula kisinziira kyofiiringa nga ggwe omuntu oba omufunyi bulungi omusajja asobola okuba nga atwala supiidi natwala mpolampola natwala supiidi natwala mpolampola nakakkanamu kati eddoboozi kyofiiringa wansiwo kyoyina okuvaayo oba ofunye kyova olaba ebiseera ebisinga oyinza okubeera nga bakikwata ah, nga kikwate kino onzita waliwo yali era musajja kasite bagamba onzita ngaomuga ah, tewali yali afudde ekintu ekyo terera nze nkwokye olwokifuna kuba buli omu agamba onzita naye ate waliwo yali afudde ekintu ekyo buwoomi bwokka bwe bafiiringa oli agenda aga onzita naye nga gamazima toyina kyomutta wa mpozi nga bakutwala speed kuba entambula zanjawulo anti mm. mm. mm. baba ebiseera ebisinga abantu abasinga tebamanyi kyakukola munda eyo oli atuuka n'agamba gamazima banina kutambula ntya mu nsonga eyo oba okifuna aha kati ngaowegambe oyo mulimu oli ngaofunye omuntu waliwo tribe zofuna nezikufuukira tribe omuntu omu nedda nti olaba ebiseera ebisinga nakufuukira ekizibu eyo ozita mamanzi nga abuuka enadde nawe emusuubire mukisaba eyo ensonga lwaki tuyigiriza ensonga y'okubeera nga oyimba ennyimba ez'omu kisenge okumakinga shuwa tinno omuntu asobola okubeera nga ategeera tinno gamazima wemba nina okuyimba nina kuyimba wenti nina kwogera bigambo ebifaanaganako n'oluyimba olwo lwakoze eki lwayimbye mm. mm, mm, eh. buli muntu olina okuyimba okufiiringa kyofiiringa ku mutwe kipepekawo kasita tulina oyimba n'abasajja balina obayambako kunyumize bebayimba kojja abasajja ate bo balinedda olaba omusajja omutendekera jukiramu omusajja omutendeke nga ye omutendeke oba okifunayo omukazi wagamba oba okifuna nkesa agambye ga amazima owoma ani wange naawe owooma diya wange kyokka ogutambula ogweto lwasa nange akabugu nkawulira wansi oba okifuna nowaa n'okuba nga mugenda tuuka oba nga ogenda sumulula ecupa ya pepsi omusajja ngaagenda sumulula ecupa ya pepsi ayina okugamba omwagalwawe kino ngenda sumulula oba okifuna in case jukira muyinza okugamba muno onomuga bebi wange no wange ani ngenda kuta amakambwe nkuweereza lindamukko awo nga gwokyanyumirwa n'omugamba alina mukko jukira mm. mm. omusajja alina tutambula kyokirikyenagaa communication we muba mwogerezaganya n'omugamba gundi ontwala nnyo oba gundi ontwala mpola mukwatagana kyekirina kikiri kyenkugambye oba okifuna mm. nowaawa nokuba nga mugenda tutuuka oba nga ogenda sumulula ecupa ya pepsi omusajja ng'agenda sumulula ecupa ya pepsi alina okugamba omwagalwawe kino ngenda sumulula baba nekitali wo chifuna in case jukira muinzo gamba munono muga baby baby wange wange anni ngenda kuta amakambo nkuwereza linda muko aunga gwochanyumirwa n'omugamba alina mukko jukiramu mm. mm. eh, omusajja alina tutambula kyokyekyenagaa communication we muba muwogerezaganya n'omugamba gundi ontwala nnyo oba gundi ontwala mpola mukwatagana kyekirina kyekiri kyenkugambye n'amaliriza ebiseera ebisinga abasajja balina eh. infection zibasumbuwa nibo balowooza abakazi be bakola ki omukazi yejjanjaba infection olw'obubonero bwabeera nabwo ki mu bitundu bye mm. ebyekyama mm. kati neerabya tunino ne bbaawe zaamukwata bbaawe n'agaana okukola ki okwejjanjaba mm. kireetera omusajja okunafuwa oba onfunyi bulungi n'okubeera nga talina bulungi ntambula yagunda era nga watuuka atambula akagundi kalutu katono yali atambula olugendo oluwanvu kati atambula katono ebiseera ebisi